Maayos at murang pabahay, yan daw ang target maipatayo ng Department of Human Settlement and Urban Development sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang proyekto simulan na sa lungsod ng Quezon at nakatutok si Rafi Tima. Ang groundbreaking na ito sa Batasan Hills sa Quezon City, umpisa pa lang daw para sa 6 na milyong pabahay sa 6 na taon o Home for Everyone project ng Department of Human Settlement and Urban Development medium-rise housing ang itatayo rito na may 14,000 units. Nauna ang Quezon City dahil handa na raw sila lalo na ang lupa na pagtatayuan ng pabahay. Kinausap namin yung mga local government. Sino nakahanda? Groundbreaking na kami. Tapos iaalat na namin yung poso para sa kanila. Para maumpisahan yung mga pabahay. Sa mga susunod na linggo, sunod-sunod na raw ang groundbreaking sa iba pang lugar sa bansa. Ang unang isang milyong pabahay, inaasang mauumpisahan na raw sa ilang lugar sa Metro Manila, Cebu, Davao Oriental, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Rizal, Cavite, Laguna, Iloilo at ilan pang lugar sa Mindanao. Subsidized housing ang proyektong ito, katuwang ang DHSUD at mga local government units at bagsak pressure raw para kayanin kahit ng mga minimum wage earners. Itong pabahay na ito, binabayaran. So kung maaari sana yung mga bumili ng bahay para para matuloy ang programa, dapat magbayad. Depende sa lugar, may socialized housing na nagkakahalaga ng 580,000 pesos at babayaran ng 1,912 pesos kada buwan sa loob ng 30 taon. May upgraded housing naman na nasa 800,000 pesos at babayaran ng 2,637 pesos kada buwan. At mid-rise at high-rise housing na 1 milyong piso ang halaga at babayaran ng 3,538 kada buwan sa loob ng 30 taon. Yung problema ng kakulangan sa pabahay is I think is greatest here in our city. As I mentioned, there are 210,000 informal settler families still to be given homes here in our city. Isa't kalahating taon matapos umpisahan, inaasahang matatapos ang konstruksyon ng mga pabahay ayon sa DHSUD. Kung masusunod ang kanilang plano, ang mga informal settlement na nakakalat sa mga urban area, mapapalitan na raw ng maayos na housing units pagsapit ng 2028. Rafi Tima Nakatutok, 24 horas.